Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. En sån här äh, vacker vintrig oktoberdag. Vi är i slutet av oktober nu. Vi har haft äh, minus 20 grader i natt på sina ställen i Norrbotten. Men idag är jag ute för att göra utlåtningen av Kåsan. Så äh, vi kör igång. Jag har mitt program här så nu ska jag bara göra en random Youtube comments, alla kommentarer jag har tryckt i där. Och då hoppas jag att den inte tar med de jag har skrivit. Så vi startar väl. Jag kommer närmare. Vi startar utlottningen. Får vi se vem det blir. Oj vad rosa det var i bild. Men så rosa är det inte. Där fick vi upp en vinnare och vinnaren är Johan B. Som har skrivit Trä är alltid trä. Du har just nu vunnit Kåsan. Så det du gör nu är att du går in och skickar ett mejl till naturlivinorr.gmail.com med dina kontaktuppgifter så kommer Kåsan som ett brev på posten. Grattis än en gång Johan. Ha det bäst så länge. Nu ska jag röra på mig innan jag fryser bort händer och armar och ben. Vi syns i nästa avsnitt. Hej då!